cette soirée un peu spéciale, c'est euh, on organise ça pour fêter euh, la sortie de notre euh, dernier album. Euh, ça s'appelle R.I.V.E. Et en fait, il est sorti à un moment, mais on a pas eu trop l'occasion de venir présenter ça chez nous avec nos amis. C'est un peu une concert inédite pour nous, parce qu'on a tous nos morceaux. J'avais raconté ça et sûrement la dernière parce qu'il y aura un peu trop de morceaux. C'est un trop long. Voilà, on essaie On essaie euh, donc voilà, le prochain morceau s'appelle Skeleton Britain et euh, il est dédié euh, à la France. Et euh, voilà. so strong tonight. Never you feel the sharp point. Under the gravel. That's again.